when slaughtering or offering a sacrifice. بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني غدا يلقاك قهار غدا يلقاك قهار غدا يلقاك قهار غدا يلقاك قهار يعد عليك